Teka muna pre, naintindihan ko kung ano yung hinaing mo. Naintindihan ko kung ano yung hinahanap mo sa isang kaibigan mo. Kasi may limang klase ng kaibigan. Kaibigan na mukhang pera, kaibigan na kailangan ka lang kapag may kailangan siya, kaibigan na hindi mo malalapitan kahit anong gawin mong pagmamakaawa, at kaibigan na hindi mo kayang iwanan kahit hindi kanya tinuturing na kaibigan slash plastic na kaibigan. Pero alam mo, merong isang natitirang kaibigan na nag-iisa na dapat mong kaibiganin. At yun yung kaibigang hindi ka iwan kahit ipit ka, hindi ka iwan kahit may problema ka, hindi ka iwan kahit na meron siyang ginagawang iba, kaya kanyang puntahan kahit nagigipit siya dahil siya yung kaibigang alam niya kung sino ang kaibigan niya at di ka nagkakamali dun pare dahil ang kaibigan na kailangan mo ay ganong kaibigan ang kaibigan is kusang dumarating yan kusang lumalapit kasi kung titignan mong mabuti Hanap ka ng hanap ng barkada mo, kakahanap mo ng barkada mo, lahat ng barkada mo nang luloko sa'yo. Lahat ng naging barkada mo, habol lang sa'yo, puro saya. Lumalapit lang sa'yo kapag may pera ka. Maniwala ka man sa hindi, totoo yung sinasabi ko. Pero, sinasabi ko sa'yo, kapag hinayaan mo na lumapit ang mga barkada sa'yo, na hindi ka humihingi ng kung anuman, ay kusa-kusa silang lalapit at nalalaman nila kung ano ang halaga mo. Salamat sa iyo pre at di mo scroll tong line ko na to. Dahil sana is nagising kita sa katotohanan na ang barkada ay hindi dahilan para sumaya ka dahil ang barkada ang dahilan kung bakit nabubuhay ka sa mundong to. Dahil ang barkada ang sanligan at ang paninindigan mo ang buhay sa barkada mo. Salamat sa'yo.